हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स हमेशा की तरह लेकर आ गया हूं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक नई ट्रिक आइए समझते हैं ये शॉर्टकट क्या है सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेते हैं यहाँ पर देख सकते हैं ये डेटा हमारे पास मौजूद है अब अक्सर यही डेटा मैं लेता हूं तो अभी क्या करना है इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए ठीक है और एक शॉर्टकट की मैं आपको बता रहा हूँ वो शॉर्टकट की है कंट्रोल टी होगा क्या इससे यहाँ पर जैसे ही मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ तो ये एक टेबल क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पर फिल्टर वगैरह ऑप्शन अपने आप लग जाएगा कुछ इस तरीके से देख सकते हैं इस शॉर्टकट की की मदद से अब मान लीजिए कि आपको केवल राम का डेटा देखना है तो यहाँ सेलेक्ट ऑल से टिक हटा दीजिए और राम पर टिक कर दीजिए केवल और केवल ओके कर देने पर आपको राम का ही डेटा नजर आएगा तो कैसी लगी ये शॉर्टकट ट्रिक मुझे कमेंट में बताइएगा thank you for watching this video